bilimkadan hammaga salom men umid <clears throat> matematika oltinchi sinfni bugun boshlaymiz bitta bitta videoda tugatishga harakat qilamiz va mavzularni imkon qadar iloji boricha to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman bu video ikki soat uch soatga cho'zilishi mumkin oldindan ogohlantirib qo'yay demak birinchi bob debdi darsni boshlaymiz birinchi bob sonlarning bo'linish belgilari bu birinchi bobimiz edi birinchi mavzudan o'n oltinchi mavzugacha birinchi bob davom etar ekan birinchi bobni tushuntirishdan boshlayman sonning bo'luvchilari va karrallari debdi demak <clears throat> agar m son natural son va n natural son n ga qoldiqsiz bo'linsa debdi m son n ning karralisi ya'ni bo'luvchisi n son esa m ning bo'luvchisi deyiladi debdi bu yerda nima demoqchi ya'ni qanaqadir sakkiz e, m son deyapti sakkiz deb olaylik shu sonni natural son n ga qoldiqsiz bo'linsa, ya'ni 2 ni olaylik, chunki 8 ni 2 qoldiqsiz bo'la oladi, to'g'rimi? m son n ning karralisi ekan. ya'ni 8 soni 2 ni karralisi, 8 soni 2 ni karralisi deb aytilgan ekan. 2 soni esa 8 ni bo'luvchisi hisoblanar ekan. Haqiqatan ham 2 e, soni 8 ni bo'luvchisi bo'lgani uchun, ya'ni shunday ma'noda aytilyapti. Sonlarning bitta misolimiz bu. birinchi birinchi misolimiz endi sonlarni ikkita bo'luvchining ko'paytmasi shaklida yozing debdi ikkita bo'luvchini ko'paytmasi shaklda ya'ni qirq sakkiz sonni e, ikkita son yozish ko'paytma shaklida ikkita son yozishimiz kerak ekanki ikkita son ham qirq sakkizga bo'lishi kerak ekan ya'ni buni tenglama shaklda yozib olsak ham bo'ladi bu yerga x x yozib har ikki tarafni o'n ikkiga bo'lsak x o'rniga x teng to'rt qilib ham qirq sakkizni to'rt ham bo'ladi ham qirq sakkizni o'n ikki ham bo'laveradigan shaklda ya'ni 4 ko'paytirilgan 12. To'g'rimi? 90. Xuddi shunday ikkinchi misolda 90 da endi bu yerda 18 bo'ladi. Xuddi shunday 5 ham bo'ladi 90, 18 ham. 5 ko'paytirilgan 18. Sonlarni ikkita bo'luvchining ko'paytmasi shaklida yozdik. Demak, bizlar juft sonlar, 90 lar haqida juda yaxshi ma'lumotga egamiz, balki yemasdirmiz, lekin baribir aytib o'tamiz. 2, 4, 6, 8 bular juft son ekanligini bilamiz. bir uch besh yetti shu qator va hokazolar tog' sonlar edi lekin buni foydasi bor natural son qanaqadir ikkiga bo'linsa ya'ni qoldiqsiz bo'linsa u juft son deyiladi natural son ikkiga bo'linmasa u tog' son deyiladi bu qoidasi ya'ni qoidasini ham bilib qo'yganimiz zarar qilmaydi shu juft tog' sonlarga mana bizlarga bu yerda bitta misol beryapti ekan aytyapti juft va tog' so'zlaridan foydalanib debdi to'g'ri mulohazalar hosil qiling debdi to'rtta manerga berilgan jumla bor bizlarda birinchisini o'qiyman ikkita juft sonning yig'indisi doimo nima bo'ladi ikkita juft son masalan ikkini olasan ikkini olasan yig'indisi deyapti qo'shish kerak demak to'rt bo'lgani uchun har doim bu juft bo'lar ekan to'g'rimi to'g'ri xuddi shunday endi mavzuga to'liq e, qiziqishibroq kirishib olishimiz uchun qolgan uchtasini videoni pauza qilib o'zlaring davom etasizlar degan umiddaman Demak, aytayaptiki, kanki bu yerda sonlarning 10 ga, 5 ga va 2 ga bo'linish belgilari debdi. Demak, birinchisini o'qiyman. Oxirgi raqami 0 bilan tugagan sonlar 10 ga bo'linadi. ekan. Nima bo'lsinan qat'i nazar, ya'ni 10 10 ga bo'linadi, to'g'ri. 640 0 bilan tugayaptimi? Oxirgi raqami. Raqam nima ekanligini bilamiz, ha? 0 1 2 dan 9 gacha 10 tagina raqam bor. Va hokazo 9 gacha. o'nta raqam bor sonni natural sonlar bilamiz birdan cheksizgacha butun sonlar o'tamiz ratsional sonlar o'tamiz ishqilib o'sha adashmaylik bu raqamlar deyiladi to'g'rimi raqam demak olti yuz qirq yetti yuz yigirma masalan hammasi nol bilan tugayaptimi demak bu o'nga bo'linar ekan bu sonlar oxiri nol bilan tugasa ya'ni bu nol bilan tugasa beshga ham ikkiga ham bo'linadi eslangdan chiqarmanglar mana xuddi bu yerda aytyapti oxirgi raqami besh va nol bilan tugagan bo'lsa bu sonlar hammasi beshga bo'linar ekan ya'ni besh yuz yigirma beshmi olti yuz qirq beshmi oxiri besh bilan tugasin yoki ellikmi farqi yo'q bu oxirgi nol yoki besh bilan tugagan bo'lsa u beshga bo'linadi oxirgi raqami ya'ni son juft bo'lsa u son ikkiga bo'linadi debdi qanaqa son bo'lishidan qat'iy nazar oxiri e, oxiri emas juft son bo'layotgan bo'lsa u ikkiga bo'linadi buni boyaroq ham aytib o'tdik ya'ni demak sonlarning to'qqizga va o'n e, to'qqizga va uchga bo'linishi agar natural sonning raqamlari yig'indisi to'qqizga bo'linsa u son to'qqizga bo'linadi debdi bu yerda nima demoqchi tushunyapsizlar a ya'ni masalan sakkiz ming to'qqiz yuz oltmish to'rt soni berilibdi bu to'qqizga bo'linadimi ey uka desa senga birontasi e deysizdagini raqamlar dedik raqamlari sonning raqamlari yig'indisi deyapti sakkizga to'qqizni qo'shasan e, o'n yetti 17 o'n yettiga olti yigirma uch yigirma uchga 4 qo'shsak yigirma yetti to'g'rimi yigirma yetti soni bo'lyapti hosil bo'lyapti demak yigirma yetti uchga bo'linadimi ha uch karra to'qqiz yigirma yetti demak bu son ham uchga bo'linadi e to'qqizga bo'linadi yigirma yetti ham to'qqizga bo'linadi demak to'qqizga bo'linadi buni deysan deymiz ekan buni uchga bo'lish e, ishonmayotgan taqdirimizda agar shu buni isbotini qilamiz ya'ni to'qqizga bo'lib ko'ramiz demak to'qqiz karra to'qqiz sakson bir bo'layotgan bo'lsa sakson olti yana to'qqiz sakson bir e, ellik to'rt 6 kere 996 haqiqatanim qoldiqsiz bölündü. 54 minus 0 deb o'zlaringiz yozib olasizlar. Endi 3 ga bo'linish belgisini kelayotgan bulsak. agar natural sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa, o son 3 ga bo'linar ekan. Ya'ni bunga o'xshas narsa. Bunun raqamlarning yığındısını hisoblaymiz. 5, 2, 7 bo'ladi. 11 17 18 18 sonu 3 ga bo'linadimi? Ha, bo'linadi. Demak, bu son bo'lsak uchga qoldiqsiz bo'linar ekan demak uchga bo'linish belgisini ham bilib oldik buni isbotini o'zlaring qilasizlar degan umiddaman ho'p tub va murakkab sonlar debdi tub va murakkab sonlar tub son nima degani o'zi bir tasavvur qilib olaylik bilganlar biladi bilmaganlarga mani qoida agar natural son faqat ikkita bo'luvchiga ega bo'lsa u tub son deyiladi ya'ni sonning o'zi va birga bo'linsa bu to'p sonni deyilar ekan masalan o'n yetti sonni olaylik o'n yetti sonni o'n yettiga o'n yettiga bo'lishimiz mumkin va birga bo'lishimiz mumkin yana boshqa qanaqadir songa bo'lib bo'ladimi qolgan sonlarni ham bundan keyingi sonlar bu cheksizgacha davom etadi undan keyingi sonlarni ham topib o'zlaring videoni to'xtatib bir xulosa qilib tekshirib ko'rishimiz kerak ekan demak murakkab sonlar qanaqa ekan demak agar natural son ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lsa bunday sonlar murakkab sonlar deyiladi debdi ya'ni ni olaylik 4 ga bo'linadi 1 ga bo'linadi to'g'ri o'zi 1 dan tashqari bu 2 ga ham bo'linadi to'g'rimi xuddi shunday bo'lsa qolgan sonlar ham cheksizgacha davom etib ketib e, murakkab sonlar ham cheksiz tub sonlar ham cheksiz ya'ni buni qoidalarini menimcha yaxshi tushuntirib bera oldim bir soniga kelayotgan bo'lsak u tub son ham murakkab son ham emas eng kichkina tub son bu 2 eslangdan chiqarmanglar buni ham demak tub va murakkab sonlarni ham qisqacha aytib o'tgan bo'lsak natural sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish tub ko'paytuvchilarga ajratish degan joyida bizlar qoida foydalan yozmak chunki hozir sonlar bilan sonlar orqali amalda men sizlarga ko'rsatib beraman va tushuntiraman demak tub ko'paytuvchilarga tub nimaligini bizlar hozirgina bildik ya'ni birga va o'ziga bo'linayotgan sonlar dedik to'g'rimi birga va o'ziga bo'linayotgan sonlarni ikkidan boshlab bo'lib ko'rasizlar ya'ni ikkiga bo'linadimi uch yuz o'n besh juft son bo'lmagani uchun ikkiga bo'linmaydi ikki atmen deymiz demak uchga bo'linadimi eng kichkinasidan boshlab bo'lib ko'ramiz ya'ni uchga bo'linadimi ha bo'linadi uchga bo'lsak bir yuz besh bo'ladi to'g'rimi to'g'ri bir yuz besh soni ikkiga bo'linmasligi aniq chunki birinchisi uchga bo'lindi uchga bo'linadimi ha uchga bo'linadi o'n uchga bo'lsak o'ttiz besh bo'ladi shuning uchun pastga yozasan o'ttiz besh deb demak o'ttiz besh soni uchga bo'linadimi yo'q endi uch ham aytmanda beshga keldik beshga kelsak besh yozamiz o'ttiz beshni beshga bo'lsak yetti bo'ladi to'g'rimi to'g'ri yetti soni endi beshga ham bo'linmaydi yettiga bo'linadi faqat to'g'rimi yetti deymiz yettini yettiga bo'lsak bir shu ko'rinishda keladi endi bu yerda tub ko'paytuvchilarga bizlar ajratdik endi mana shu sonlarda ya'ni uch ko'paytirilgan e, uch to'qqiz bo'ladi to'qqizni beshga ko'paytirsang qirq besh qirq beshni yettiga ko'paytirsak yana mana shu son keladi ya'ni bizlar tub ko'paytuvchilarga shunday ajratdik bu nima uchun bizlarga kerak bizlarda hozir i kub i kub ya'ni shularda qo'llanishimiz uchun kerak demak bu yerda bu sonni ham tub ko'paytuvchilarga ajratamiz eng kichkina tub son bu 2 2 ga bo'linadi demak 110 bo'ladi 110 ham 2 ga bo'linadi demak buni bo'lsak 55 55 3 ga bo'linmaydi 5 e, ga bo'linadi 11 11 soni ham son bo'lgani uchun 1 deb shunday tub sonlarga ajratamiz bular bir biriga ko'paytirib ko'rsak 220 ni hosil qilsa bizlar to'g'ri qilgan bo'lamiz demak eng katta umumiy bo'luvchiga ham keldik eng katta umumiy bo'luvchi nima ekan bizlarga unda ikkita son ekan ya'ni yigirma to'rt va to'qson sonlari bor deb tasavvur qilinglar bu son ikkita son ham ikkiga bo'linadimi qoldiqsiz qaranglar ha bo'linadi uchga bo'linadimi ha bo'linadi shu uchga va hokazo ketadi to'g'rimi ikki uch va hokazo ketadi lekin shular ichida eng kattasini toping degani bu eng katta umumiy bo'luvchini top ya'ni i kubni top degani i kub degani mana shunday oddiy demak buni topish uchun bizlar nima qilar ekanmiz ham har ikkita sonni ham to'p ko'paytuvchilarga ajratib chiqar ekanmiz ya'ni qanday qilar edik yigirma to'rt temiz ikkiga o'n ikki hozir o'rgandik bu narsani ya'ni olti ikki uch uch bir bu shakl endi to'qson sonini ham xuddi shunday qilib chiqamiz to'qson ikkiga qirq besh uchga o'n besh uchga besh besh va bir keldi to'g'rimi bu qonun qoidasini aytyapman buni bir qarashda olti eng katta ekanligini bilaydik lekin bizlar shuni isboti bilan mantig'i bilan qilayotganimiz uchun demak har bitta tub ko'paytuvchilarga qaraymiz ikkita sonni ham tub ko'paytuvchilarga qarab olamiz diqqatimizni qaratamiz va ikki tarafda ham bor sonlarni har bitta olib chiqamiz bitta bitta ya'ni ikki soni bu tarafda ham bo'lgani uchun ikkini biz ola olamiz endi ikkini olib bo'lganimizdan keyin uchga kelamiz uch bormi ha bu yerda ham bor demak ko'paytiruv qilamiz uch qilamiz boshqa son yo'q 5 5 ni olmaymiz chunki ikki tarafda ham bo'lmaganligi bo'lmaganligi uchun demak 2 ko'paytirilgan 3 deymiz va 6 bo'ladi shu shaklda eng katta umumiy bo'luvchi ya'ni kubni topamiz bu narsa bizlarga kasrlarda ham juda kerak juda bo'lmasa ham kerak bo'lgani uchun bu mavzuni ham yaxshi o'rganib ketganimiz ma'qul ya'ni bu sonlarni ham xuddi men ko'rsatgan usul bilan qilasizlar demak 15 va 46 soniga kelsak 15 va 46 sonlarini ham tub ko'paytuvchilarga ajratamiz ya'ni 3 deymiz 5 5 1 46 demak 2 23 23 23 1 shakliga keldi bu yerda ikkita son ham yo'q 5 ham yo'q 3 ham yo'q 2 ham 2 ham 23 sonlari ham yo'q bo'lganligi uchun bu yerda eng katta umumiy bo'luvchisi yo'qda bu o'zaro tub sonlar ekanligini bilamiz ya'ni o'zaro to'p sonlar ekan mavzu ichida mavzu bo'lgani uchun buni ham bilib o'tdik demak bizlar kelayotgan keyingi mavzumiz op eng kichik umumiy karrali bu karrali ya'ni bo'luvchi bu nima degani bu yerda ikkita son beriladi har galgidek bizlarga o'ttiz va o'ttiz olti sonlarga bo'linayotgan bizlar ikki o'ttiz va o'ttiz olti sonlarga bo'linayotgan bitta son topishimiz kerak bitta son emas eng kichkinasini topishimiz kerak chunki 30 ga ham 36 ga bo'linayotgan sonlar ko'p juda ham ko'p bo'lgani uchun to'g'rimi demak 327 tak 327 20 o'sha sonlar ya'ni ichi hozir qarab aytaman uch yuz yigirma ham o'ttizga ham ham o'ttiz oltiga bo'linadi ya'ni uch yuz yigirma emas uch yuz oltmish uch yuz yigirma bo'linmaydi uch yuz oltmish yetti yuz yigirma bu shaklda davom etayotgan sonlar edi ya'ni ular eng kichkinasini topyapti bir yuz sakson buni ham bir qarashda bilishimiz mumkin yoki mumkin emas lekin buni qoida bilan o'rganayotgan bo'lsak o'ttiz deymiz tub ko'paytuvchilarga ajratamiz o'n besh uch besh bir bu shakl ya'ni o'ttiz olti ikki <clears throat> o'n sakkiz ikki to'qqiz uch uch uch bir bu shaklda qilamiz lekin bu yerda i kubni topishimizdan sal farqliroq tarafi shundaki demak e, bu yerda ikki tarafda ham bor bo'lgan ham bo'lmagan sonlarni ham olib chiqamiz lekin eng kattalarni ikki bormi bu yerda ham bor ikki ikki tarafda ham bo'lgani sababli bizlar eng kattalarni olamiz ikkita ikkini olamiz ya'ni bu 3 var 3 bormi var. 2 de 3 de olamız. olamiz ham undan tashqari bo'lmagan ham olamiz 5 ta ya'ni 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3 ni kvadrati ko'paytirilgan 5 ya'ni buni ko'paytirsak 4 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 5 bu bizlarga 180 ni beradi va eng kichik umumiy karralisini topdik ya'ni eng kattasini topishimiz qiyin yo mumkin ham emas bo'lishi mumkin lekin eng kichigini topishimiz kerak chunki bu bizlarga kasr va boshqa mavzularda juda ham kerak bo'ladi menimcha e-cook mavzusi ham tushunarli bo'ldi e-cook undan oldingisi e-cook edi bu e-cook bular eng kichik umumiy karrali ya'ni bo'luvchi demak men telefon bezukka qilaman chunki darsdan chalg'imasligimiz kerak va savollar bo'lsa tortinmang degan joyiga diqqatlaring, qaratishlaringni so'rardim. chunki mavzuni juda ham tez o'tayotganligimiz sababi odamlarda siz ya'ni sizda savol tug'ilishi mumkin shuning uchun bemalol kommentariyalarga yozib qoldirishni unutmanglar demak bizlar oltinchi sinf ikkinchi bobga ham yetib keldik oltinchi sinf ikkinchi bob nima ekan har xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirish bobi ekan unda o'n to'qqizinchi mavzudan o'ttiz yettinchi mavzugacha bo'lgan mavzular o'tamiz va bu bobni bizlar yuzimiz yorug' holda chiqib ketamiz degan umiddaman kasrning asosiy xossasi mavzusidan boshlasak bu yerda bizlarga qoidacha berilibdi agar kasrning surati va mahraji ayni bir natural songa ko'paytirilsa kasrning qiymati o'zgarmaydi ya'ni avvalgisiga teng kasr hosil bo'ladi uchun tushundilang men chizib ko'rsatay bitta bir butun bor mana to'g'rimi bir butunni e, bunday qilib bu tarafini belgilasak xuddi teng yarmini bir taqsim ikki desak bo'ladi buni to'g'rimi ikkidan bir ya'ni bitta butunni ikkita ikkitani bittasi degan ma'noda ya'ni bir butunning lekin to'g'rimi xuddi shunday bu yerda bir butunni to'rtdan biri ham bo'lishi mumkin to'g'rimi to'rttadan bittasi bo'lishi mumkin bir butunda ya'ni e, to'rttadan ikkitasi deylik chunki mavzu e, mavzu juda tushunarliroq bo'lishi uchun ya'ni bu bunga teng ya'ni bir butunni aytyapti bu yerda bir butunni yarmi deyapti to'g'rimi bu yerda ham xuddi shu narsani aytayotgan bo'lyapti demak bu ikkalasi bir biriga teng ya'ni bir taqsim ikki bilan ikki taqsim to'rt bir biriga teng degani bundan bizlar nima xulosa qila olishimiz mumkin ekan ya'ni kasrlarni suratini ham mahrajini ham bir xil natural songa ko'paytirishimiz mumkin ekan ya'ni beshga ko'paytirsak buni ham beshga ko'paytirsak agar besh taqsim o'n bo'lardi demak besh taqsim o'n ham bizlarga bir taqsim ikkini beradi xohlagan natural soningga ko'paytirishing mumkin ekan ya'ni bundan shu narsani o'rganib olishimiz mumkin menimcha tushundilaring degan umiddaman kasrlarni qisqartirish ham bu mavzumizni davomi bo'lib keladi ya'ni qoidasi e, kasrning surat va mahrajini debdi demak surat va mahrajini ularning birdan farqli umumiy ko'paytuvchisiga bo'lish kasrning kasrni qisqartirish deyil ekan bu yerda aytayotgani bizlar hozir aytdik bizlar bir bo'lib ikkini 5 ga ko'paytirib ikki tarafini ham ya'ni suratini ham mahrajini bir xil songa ko'paytirsak bo'ladi to'g'rimi shuni ko'paytirganimizda bizlarga nimani beradi ya'ni 5 taqsim ni beradi to'g'rimi buni bizlar qisqartira olamiz, ekanmiz lekin bir xil natural songa bo'lishimiz mumkin ya'ni 5 ga ikkalasini ham bo'lsak 1 taqsim ni berib bizlar qisqartirib eng sodda holda, ya'ni 1 taqsim ga olib kelishimiz mumkin ekan kasrni qisqartirish ham xuddi shunday bir narsa demak kasrlarni umumiy mahrajga keltirish mavzusiga kelayotgan bo'lsak kasrlarni umumiy mahrajga keltirish bu kasrlarni bir xil ulushlarda ifodalashdir debdi demak bizlar kasrlarni qo'shishda hozir kelayotgan mavzularimizda qo'shishda mahrajini bir xil qilamiz ya'ni 5 sinfdan bilamizki bizlar e, kasrni mahrajlari agar bir xil bo'layotgan bo'lsa buni bitta kasr ostida ya'ni 6 1 2 shaklida yozib bizlar 3 taqsim 6 deb yozib olsak bo'ladi to'g'rimi buni ham qisqartira olamizmi har ikki taraf 3 ga bo'linishi mumkin bu odatda yozilmaydi bir xil natural songa bo'linishi mumkin surat ham maxrij ham demak buni 3 ga bo'lsak 1 taqsim 2 shakliga keladi yana 1 taqsim 2 shakliga kelar ekan aniqmi aniq tiniqmi tiniq demak <clears throat> bizlar bundan xulosa qilayotganmizki bizlar qo'shishimiz uchun umumiy mahrajga olib kelib olishimiz kerak ekan mahrajimiz o'n besh bittamizniki bittamizniki o'n ikki to'g'rimi xuddi shunday demak bu ikkita kasrni surati ham mahrajini ham bir xil songa ko'paytirsak bo'laydi chunki qiymati o'zgarmas edi shuning uchun ko'paytirib olamiz bularni ikuk orqali bizlar er, bitta misol sani ichmay ketdik shuni ichganimizda bu ikkalasini eng kichkina umumiy karralisini ya'ni bo'lishini topib ololadik oltmish bo'ladi to'g'rimi xohlasalaring iku yordamida ikkalasi ikkita sonni topishimiz mumkin xohlasalaring naglas shunday miyada hisoblashimiz ham mumkin ya'ni buni ikkalasini umumiy eng kichkina karralisi oltmish bo'lgani uchun e, o'n beshni nechaga ko'paytirsak oltmish bo'ladi ya'ni to'rtga to'g'rimi 12ni nechiga ko'paytirsak olamiz bo'lar 5 ga. Bu shakl. Ya'ni bu bizlarga 14 taqsim 14 4 ga ko'paytirsak 6 5 56 taqsim 60 va ikkinchi ifodamiz esa 55 taqsim 60 e, shakliga keldi. Demak, bizlar kasrlarni umumiy mahrajga keltirishni ham qisqacha tushundik. Demak, har xil mahrajli kasrlarni taqqoslashni, ya'ni 5-sinfda o'tilganlar takrorlash debdi bu yerda. takrorlash ozgina bizlar bilaylik qaysi katta qaysi kichkina ekanligini bilamiz ya'ni bu yerda mahrajlar bir xil bo'lsa surat qaysi biriniki katta bo'lsa shu narsa katta bo'ladi shu foda katta bo'lgan bo'ladi to'g'rimi xuddi shunday agar suratlari bir xil bo'lib mahrajlari qaysi katta bo'lsa esa u xuddi shuni teskarisi kichkina bo'ladi kimni mahraji katta mahraji katta bo'lsa shu kichkina bo'lgan bo'ladi to'g'rimi demak har xil mahrajli kasrlarni taqqoslash uchun nima qilar ekanmiz demak bularni umumiy mahrajga keltirishimiz kerak ekan 10 um, va 15 ni umumiy eng kichik umumiy karralisi ya'ni nima edi naglas topsak bular 30 ya'ni buni 3 ga buni 2 ga ko'paytiramiz demak 9 taqsim 30 va deymiz 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 2 ni 15 ga ko'paytirsak 30 shakliga keladi endi buni taqqoslashimiz uchun mahrajlar bir xil bizlar nima qilishimiz kerak endi buni taqqoslashimiz kerak qaysi biri katta albatta to'qqiz surati katta bo'lgani mana qoidani ham kerak bo'lsa o'qib olsangiz mumkin demak har xil mahrajli kasrlarni qo'shish va erishishga keldik ya'ni <clears throat> har xil mahrajli kasrlarni qo'shish uchun birinchi qadam ular bir xil umumiy mahrajga keltiriladi debdi ikkinchi qadam esa hosil qilingan suratlar qo'shiladi va mahrajga yig'inti ostiga umumiy mahraj yoziladi demak mana yerda misolchalar bor misolda birdan ko'rsatgan ma'qulroq menimcha buni bundan ayirishimiz uchun ikkalasi har xil mahrajli bo'lgani uchun bizlar buni umumiy mahrajga olib kelamiz qo'shish va ayirish deb yozaylik bitta bu yerga faqat qo'shish bo'lib qoldi. qo'shish va ayirish ya'ni umumiy mahraj bu yerda nima bitta son eng kichkina bitta son topishimiz kerakki bu ham 6 ga ham 4 ga bo'linishi kerak bu 24 ekanligini bizlar ko'rib ola olamiz bemalol demak buni buni 4 ga ko'paytiramiz buni 6 ga ko'paytiramiz Ya'ni endi ko'paytirib yozib olsak, 4 kara 5 20 taqsim 24 bo'ladi, minus 6 ni 1 ga ko'paytirsak 6, 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24 shaklida bo'ladi. Endi mahraj bir xil bo'lganda, bitta kasr teng bitta kasr chizig'i ostida yozib olsak bo'ladi, ya'ni 20 minus 6, 24 bo'lingan 24, to'g'rimi? Endi bundan bizlarga nima chiqadi? 20 dan 6 ni ayirsak, bizlarga 14 beradi va 24 bundan nima ko'ryapmiz bizlar oldin o'tgan mavzumizdan 14 taqsim 24 ni biz qisqartirsak bo'ladi bir xil songa ya'ni eng bilmasak agar eng kichkinasidan boshlaymiz ya'ni 2 ga bo'linamiz bo'lish belgilarini bizlar o'tdik menimcha bu mavzuda qiynalmaymiz qisqartirish mavzusida 2 ga bo'lsak bo'ladimi ikkita sonni ham bo'lar ha 7 bo'lingan buni ham 2 ga bo'lsak 12 bular boshqa qisqaradimi yo'q qisqarmaydi chunki tub son 12 ni 7 ga bo'lib bo'lmaydi demak bunisini bu misolni ham yechib chiqamiz qo'shishda ham xuddi shunday qilgan ishimizni qilamiz ya'ni umumiy mahrajini topib olishimiz kerak o'n va to'rtni umumiy mahraji nima bir qarashda bildikmi qirq bo'lishi kerak chunki e, eng katta ikkita agar ifodamiz bo'lsa bir biriga ko'paytirsak ham menimcha bo'ladi qulayroq bo'ladi agar tushunmagan bo'lsak tushunib olgunimizcha bu narsani ya'ni videomiz shu yerda to'xtab qolibdi ekan demak bizlar bu misolni sizlarga qoldiraman demak bu misolni yechishni sizlarga qoldiraman qisqartirishlari bilan yechishlaringni iltimos qilaman men tushuntirib o'tdim ha bu orada demak keyingi mavzuga o'tamiz aralash sonlarni qo'shish va ayirish har xil mahrajli aralash sonlarni qo'shish uchun debdi birinchi qadamimiz avval kasr qismlari umumiy mahrajga keltiriladi so'ngra qo'shish va bir xil mahrajli aralash sonlarni qo'shish qoidasiga ko'ra bajariladi debdi demak bizlar sonlar 5 sinfdan ozmi ko'pmi bilamiz demak buni qo'shish uchun har xil mahrajli bo'lar lekin oldin o'tib bitta oldin o'tgan mavzumizga ko'ra buni umumiy mahrajga keltirar ya'ni buni umumiy mahraj 30 bo'lgani uchun buni 3 ga buni esa 2 ga ko'paytiraman lekin oldidagi butun sonlari esa bir biriga qo'shilgan. ekan 4 3 shaklida ya'ni bularni endi boshqatdan yozib olsak agar bitta kasr chizig'iga yigirma bir ya'ni uchni yettiga ko'paytiryapman ni ikkini to'rtga ko'paytirsak sakkiz mahrajimiz nima edi o'ttiz edi demak bu yerda bizlarga yetti bo'ladi yigirma 8 sakkizni qo'shsak yigirma to'qqiz o'ttiz shakliga kelar ekan misol shunday yechiladi ayirish ham xuddi shunday usulda yechiladi demak buni ham uncha yechib o'tirmayman chunki bugun 6 sinfning mavzusini tugatishimiz kerak agar video yoqayotgan bo'lsa sizlarga like yoki dislike bosish qiyin emas bitta bosib qo'yish qiyin emas ikkalasidan bittasini mana 3 bobga ham yetib keldik 40 mavzudan 54 mavzugacha davom etayotgan bu bo'limda bizlar oddiy kasrlarni ko'paytirish va bo'lishni o'rganar ekanmiz demak mavzumiz birinchisi oddiy kasrlarni va aralash kasrlarni ko'paytirish ekan oddiy kasrlarni ham ko'paytirishdi va aralash sonlar deb yozishimiz kerak edi bu yerda aralash sonlarni ham o'tayotganmiz sonlar demak oddiy kasrlarni ko'paytirishdan boshlaymiz bu yerda qoida yozilgan xohlasalaring o'qib ko'rishlaring mumkin men buni misol yordamida tushuntirib o'taman ya'ni oddiy kasrlarni ko'paytirish uchun surat suratga mahraj mahrajga ko'paytiriladi buni bu shaklda yozamiz ikkini to'rtga ko'paytiramiz uchni beshga ko'paytiramiz ya'ni suratni suratga suratni suratga mahrajni mahrajga ya'ni ikki karra to'rt sakkiz uch karra besh o'n besh bu shaklda yozar demak oddiy savol tug'ilishi mumkin ekan bizlarda mana bu yerda yozib qo'yibdi natural sonni oddiy kasrga qanday ko'paytiramiz esinglardan chiqarmanglar har qanday natural sonni tagida bir bor ya'ni nima qaysi sonni ham birga bo'ladigan bo'lsak xuddi shu sonni o'zi kelib chiqqani uchun bizlarga bu yerda bir borday tasavvur qilib ko'rasizlar va surat suratga aytganimdek besh karra to'rt yigirma taqsim yetti shaklida bo'ladi bu son qisqaradimi qisqarmaydi shuning uchun o'z holicha qoladi yoki aralash son sifatida yozib qo'yishimiz ham mumkin ya'ni yigirmani yettiga bo'lsak ikki butun qancha chiqadi ya'ni ikki butun yetti 14 to'rt ikki kare keyin bizaga qolgan 6 bo'ladi to'g'rimi bu shaklda yozishimiz mumkin bu ham xuddi shunday 18 sakkiz taqsim deb yozilgan ekan demak aralash kasrlarni ko'paytirishga kelayotgan bo'lsak qoidamiz aralash sonlarni ko'paytirish uchun debdi ularni avval noto'g'ri kasrga aylantirish kerak ekan ya'ni qanday noto'g'ri kasrga aylantirishni bilsak kerak uchni to'rtga ko'paytiramiz ya'ni 12 bo'lar, 12 ga sur'atni qo'shamiz, ya'ni 13. 13 4 bo'ldi birinchi ifodamiz, ikkinchisi esa 2 ni 5 ga ko'paytiramiz, 10, 10 ga 2 ni qo'shsak 12 bo'lar. 12 taqsim 5 shakliga keldi, to'g'rimi? Mahraj o'z holicha qolaydi esimizda bo'lsa agar. Endi buni bir-biriga ko'paytiramiz. 13 ni 12 ga ko'paytirsak necha? 13 ni 12 ga ko'paytirsak 6 2 3 1 156 bo'ldi ekan. Ya'ni bu 156 taqsim 5 ko'rinishiga keldi. Demak, buni noto'g'ri kasrga aylantir o'tkazib olish, o'tkazmaslik sizlarning ixtiyorlaringizda. Demak, bu misolni ham xuddi shunday yechamiz. Ya'ni bu boshqacharog'i, ya'ni oddiy kasrga aralash sonni ko'paytirish. Ya'ni 4 kara 5 20, 1 ni qo'shsak 21 taqsim 5 ni beradi bizga. Ko'paytirilgan 9 taqsim 14 shu shaklda. ya'ni yigirma 9 to'qqizga yoz ko'paytirib yozamiz ni 14 ga ko'paytirib yozamiz. xuddi shunday bunda ham buni tagida bir borligini bilasizlar natural songa ko'paytirish bu aytgan oddiy kasrni natural songa ko'paytirish boya bo'limidagi gaplar demak ko'paytirishning taqsimot qonuni debdi va uning tatbiqlari debdi bu yerda sonni qoidasi berilgan bizlarga sonni yig'indiga ko'paytirish uchun bu sonni qo'shiluvchilarning har biriga ko'paytirish so'ngra hosil bo'lgan ko'paytmani ko'paytmalarni qo'shish kerak debdi demak bu yerda men sizlarga nimani o'rgataman ya'ni bu bizar formulamiz formuladan tashqari bu sonlar qo'yib ko'ramiz mayli sni o'rniga ikki qo'yamiz ani o'rniga e, to'qqiz qo'yaylik plyus bni o'rniga uch qo'yaylik demak buni bizlar qanday qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin edi ikkini to'qqizga ham ikkini uchga ko'paytirib chiqaramiz to'g'rimi ikki ko'paytirilgan to'qqiz plyus deymiz ikki ko'paytirilgan uch shaklda edi ya'ni buni bu shaklda yozsak ham bo'ladi bu shaklda yozsak ham bo'ladi buni menimcha ko'pchiligingiz biladi taqsimot qonuni shu narsa deb aytiladi ya'ni bizlar buni endi mana ikki karra to'qqiz bo'lib turibdi buni yana shu holga qaytarish qanday bo'ladi deyotgan bo'lsak ikkita ko'paytmamiz bor bizlarda ikkita ko'paytmadan bir xil son bormi bir xil son bor mana bu bilan bu son bir xil bo'lgani uchun buni qavsdan tashqariga chiqaramiz va qolgan sonlarni to'qqiz va ishoramiz o'zgarmaydi plyus uch shaklda yozishimiz mumkin ekan ya'ni javobi o'n sakkiz plyus olti bo'ladi yigirma to'rt demak misol debdi xuddi shu mavzuga endi bizlarda kasrlarga kasrlar <clears throat> bilan shu taqsimot qonunidan foydalangan ekanmiz demak bu misolda bizlar bir xil umumiy anodni topib olamiz qavisini tashqariga chiqarish uchun demak to'rt taqsim to'qqiz bu ko'paytmada ham bu ko'paytmada ham bor shuning uchun buni bemalol to'rt taqsim to'qqizni qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin ekan demak olti sakkiz besh qo'shilgan mana bu yerda ishoramiz o'zgarmaydi ikki sakkiz uch endi bu ishlar ishlarni o'zlaring yechishlaringga men bemalol ishonaman chunki o'zlaring yecha olasizlar degan umiddaman chunki bizlar az avvalroq bu mavzularni sizlar bilan yaxshilab o'tdik demak o'zaro teskari sonlar debdi qoidamiz aytyaptiki o'zaro teskari sonlar kasrlarni ko'paytmas birga teng bo'lgan sonlardir debdi bu nima degani demak <clears throat> n taqsim k ko'paytirilgan k taqsim n ya'ni masalan bizlarda uch taqsim besh bor buni o'zaro teskarisi teskarisi esa ko'paytmasi mana ko'paytma bilan o'zaro teskarisi uch pastda bo'ladi besh yuqorida bo'ladi ya'ni bu birga teng ekan qanday qilib desak bu bular qisqarib ketadi va bizlarga bir qoladi qisqarishlar bizlar o'tdik ya'ni qanday bo'ladi uch kara bu ko'rinishda aytyapman uch kara besh besh kara uch shaklida to'g'rimi ikkita uch bor ko'paytmasi ikkita natural son bir xil bir biriga suratni ham mahrajni ham bir xil narsaga ko'paytirgan bu yerda to'g'rimi beshlar ham bir xil ularni ham qisqartirsak bo'ladi bizlarga qo'l etgan narsa faqat bir bo'l ekan o'zaro teskari sonlar shu demakdir demak oddiy kasrlarni bo'lish debdi bo'lish bo'lish demak kasrlarni kasrga kasrni kasrga bo'lish uchun bo'luvchini bo'linuvchini bo'luvchining teskarisiga ko'paytirish kerak ekan ya'ni bu yerda bizlarga formula ko'rsatib qo'yibdi bu formulani <clears throat> bizlar raqamlar orqali bunaqa bir taqsim ikki bo'lingan uch taqsim besh deb olsak masalan buni bo'lishimizni bitta quroli bor ekan birinchisi bo'linayotgan son mana bo'linuvchi e, bir taqsim ikki o'zi xuddi o'zida yozilar ekan va ko'paytma belgisi qilinayotgandagina bo'linuvchining teskarisi yoziladi ya'ni uch taqsim besh besh taqsim uch shakliga kelar ekan Demak, endi bayağını o'zimiz bilamiz. 1-də 5 ga ko'paytiramiz 5, 2 ni 3 ga ko'paytiramiz 6. Yani, javob shu bu ifadamız cevap bu bulayik. 5 taqsim 6 ekan. Demak, <clears throat> eng muhimi dipti, like, yoki dislike bosishni unutmanglar, chunki bu, men uchun juda ham cüdayım bo'lgan narsa. Mana, yetib keldik 4 bobga. 4 bobda nisbat va proporsiya mavzusini tekanmız. 4 demak ellik yettidan yetmish sakkizgacha davom etayotgan bu mavzumizda bizlar nisbat tushunchasidan boshlaymiz ya'ni nisbat tushunchasi va proporsiyalar deyaptiki bunda <clears throat> a va b sonlarining nisbati deb a sonni b songa bo'lganda hosil bo'lgan natijaga aytiladi ya'ni bizga ikkita bitta son va ikkita son beriladi uni birinchisini ikkinchisiga bo'lsak bu nisbatini so'ragandek hol bo'lar ekan demak bu yerda agar nisbat birdan katta bo'lsa debdi bu nima bo'lar ekan uning necha marta necha marta katta ekanligini bildiradi katta ekanligini bildirar ekan agar nisbat birdan kichik bo'lsa debdi qanday qismini tashkil topishini qanday qism deb qo'yamiz qanday qismini tashkil topishini bildirar ekan ya'ni bu nima degani bu deganiki bizlar eh, mana demak flomasterni o'zi qopqog'ini necha marta katta desak bir yarim birdan kattaku bir martadan katta ya'ni bir ikki uch to'rt marta katta bo'lsa ya'ni birdan katta bo'lsa bu necha marta kattaligini bildirar ekan agar nisbat birdan kichik bo'lsa qanday qancha qismini tashkil topishini bildirar ekan demak bu haqida bitta masala yechayotgan bo'lsak bir bir qopda debdi qirq sakkiz kilogramm ikkinchisida o'ttiz ikki kilogramm kartoshka bor ekan birinchi qopdagi kartoshka ikkinchi qopdagidan necha marta ko'p debdi demak bizlar buni qanday tushunamiz qirq sakkizni bu yerda aytmoqchi bo'lyaptiku nisbat tushunchasida qirq sakkiz bo'lingan o'ttiz ikki deyapti birinchidan ikkinchisini ko'paytirish bu nisbat degani edi bizlar birinchisini ikkinchisiga bo'lish deganini boya tushunib o'tdik bu yerda bo'l degan gap bo'lmayapti to'g'ri savol tug'ilishi mumkin sizlarda lekin necha marta ko'p deyapti marta ko'p marta ko'p degan so'zni biza boya ishlatdik bu nisbatga tegishli qism qancha qismini tashkil qiladi desa ham bu nisbatga tegishli bo'lgani uchun birinchisini ikkinchisiga bo'lamiz demak necha marta ko'pligini buni qisqartirsak agar nima bo'ladi buni ikkiga qisqartirsak masalan yigirma to'rt taqsim o'n olti bo'ladi bularni ham qisqartirsak bo'ladi ikkiga to'g'rimi yo to'rtga qisqartirsak ham bo'ladi olti to'rt o oh, bular ham qisqarar ekan demak uch taqsim ikki shakliga keldi endi bizlar ga 2 ga bo'ladigan bo'lsak bittadan tadan bo'ladi ya'ni 3 2 bir 10 bu to'ldirib yozib qo'yay birliktalaringiz tushunmagan bo'lishlari mumkin demak bir chiqdi bizada to'g'rimi bir butun 5. bir marta katta ekan ko'p ekan demak proporsiyaga keladigan bo'lsak <clears throat> proporsiyada ikki nisbatning tengligi proporsiya deyilar ekan ya'ni ani bga bo'lsak teng ekan d dga bo'lsak bu proporsiya bo'lar ekan agar bu proporsiyani qanday asosiy xossasi bor uni tushunib yetishimiz kerak o'rta xatlarini ko'paytmasi chetki xatlarini ko'paytmasiga e, ko'paytmasi bilan teng bo'lsa bu proporsiyani tashkil qilar ekan ya'ni bu ko'rinishda bo'ladi masalan sinab ko'raylik bitta misolda to'rtni o'nga ko'paytirsak qirq bo'ladi teng deymiz beshni sakkizga ko'paytirsak ham qirq bo'ladi bu proporsiya bu bizlarga proporsiya bo'ladi buni qisqartirib ham aytsak bo'ladi sakkiz bilan ikki qisqaradi to'g'rimi ikkiga qisqargani uchun bu ham xuddi shunday to'rt taqsim besh shu shaklga keldi bu buni proporsiyani bizlar menimcha ozmi ko'pmi tushunib oldik demak misol yordamida <clears throat> proporsiyaning asosiy xossasini xossasi orqali bu misolni yechib demak bizlarda o'rta xatlar va chetki xatlarni ko'paytmasi ham teng bo'lishi kerak bu proporsiya bo'lishi uchun misolni misolni yechib boshlaymiz demak tenglamani yechamiz bu ham misol ham tenglama uni yechish uchun proporsiyadan foydalanamiz o'n sakkizni birinchi ko'paytiramiz oltmish sakkizga teng bo'ladi chetki xatlar endi ni o'n yettiga ya'ni o'n yetti ko'paytirilgan x ya'ni o'n yetti x bo'ladi to'g'rimi endi tenglamani oddiy ko'rinishga kelgani uchun yechib ola olamiz bemalol o'n sakkizda oltmish sakkizga ko'paytirsak bizlarga nimani beradi sakkiz karra sakkiz oltmish to'rt bir yuz yigirma ha bir yuz qirq 8 olti karra sakkiz qirq sakkiz sakkizi bir yuz to'rt demak to'rt ikki ikki bir shakliga keldi endi 1224 ming ikki yuz yigirma x bo'lgani uchun endi tenglikni x oldidagi songa har ikkita tarafda ham bo'lamiz to'g'rimi o'n 17 bo'lsa demak buni 17 yettiga bo'lishimiz kerak 17 yettiga bo'lsak где-то yettitadan bo'lgani uchun kara yetti qirq to'qqiz yetti kara bir yetti bilan o'n bir bo'p bu yerdan bizlarga uchni beradi 34. demak 34 17 o'n ichida 2 ta 34 0 shakliga kelib bizlarga ximiz teng yetmish ekan bu quyidagicha yechib olar ekanmiz menimcha misolni yechilishini tushundilaring agar tushungan bo'lsalaring ikkinchisini o'zlaring yechib ko'ringlar demak to'g'ri va teskari proporsionalga keldik miqdorlar to'g'ri va teskari proporsional miqdorlar mavzuamiz to'g'ri proporsional nima ekan agar biror miqdor k marta ortganda ikkinchi miqdor ham k marta ortsa bunday miqdor to'g'ri proporsional miqdorlardir qoidadan bir nima tushundikmi tushunmakmi bilmayman lekin hozir men sizlarga o'zimni tilim bo'yicha tushuntirib beraman masalan men bir qadam <clears throat> bir qadam yursam e, bir soat yursam bir soatda bir kilometr masofa yuraman to'g'rimi ikki soatda esa 2 kilo yana bir kilometr yuraman lekin 2 soat bo'ladi jami ikkalasini qo'shsak 2 bo'ladi lekin vaqtimiz ham 2 soat ketgan bo'ladi to'g'rimi 2 kilometrni bosishim uchun 1 kilometr uchun 1 soat kerak bo'lgan bo'ladi to'g'rimi bu to'g'ri proporsional ekan ya'ni k marta ortsa ikkinchi miqdor ham k marta ortishi kerak ya'ni ikkinchi miqdor ham 2 barobarga ortib ortib ketyapti lekin teskari proporsional degan narsa ham bor masalan men bir o'zim mana yerdagi yukni 1 soat davomida bu tarafga tashishim mumkin 1 soat davomida to'g'rimi miqdor 1 soat davomida lekin men bu yukni ikki kishi ya'ni bitta jo'ram bilan yarim soatda tashib bu tarafga tashib o'tishimiz mumkin ikki kishi bu yerda birinchi miqdor ortyapti ikkinchisi esa ozolayapti yoki birinchisi kamayib men bir ikki kishi emas bir kishi bo'lib kamayib bu agar ko'paysa bu teskari proporsional bo'ladi ya'ni bittasi kamayib bittasi o'ssa teskari proporsional va to'g'ri proporsional haqida ham tushunchaga oldik menimcha bu haqida bitta masala yechamiz endi demak masalada aytyapti ekanki 3 metr mato uchun debdi o'qiymiz 3 metr mato uchun 11400 so'm pul to'lanibdi aytyapti 3 metr mato 11400 so'm ekan to'g'rimi birdan o'qigan narsamiz yozib olishga harakat qilishimiz kerak o'zimizni matematik matematika tilida shu matoning 8 metri necha sum turadi 8 metr mato necha sum turadi Biz bilmaganmiz, uchun x deymiz Bizga hamma narsa endi oyday ravshan bo'ldi deya olamiz chunki biz endi proporsiyani bilamiz undan foydalanib bir biriga ichki xatlar va o'rta xatlar, e, o'rta xatlar chetki xatlarni ko'paytirishimiz mumkin bundan bizlarga 3x 8 ni 1140 yuz e, 1 ming turistni 8 ga ko'paytirishimiz kerak buni bunga buni bunga proporsiyadan foydalanib ya'ni asosiy xossasidan foydalanib demak shu yerda yozib olayekanmiz 11 ming turistni ko'paytiramiz eh, ko'paytiramiz 8 ga 8 ga bunday ko'paytiraylikda 2 keyin nima bo'ladi turkar 8 o'ttiz ikkini ikkisi sakkiz karra bir bilan bu yerda 1 9 shakliga keldi. Demak, 91200 bo'ldi. 3x teng ekan 91200 so'm bo'lsa, endi 91200 ni 3 ga bo'lishimiz kerak x ni topishimiz uchun. Buni bo'lamiz ham 3 ga. Demak, 3 tadan 3 bo'ladi, 1 bo'ladi, 1 ni ichida yo'q bo'lgani uchun 0 yozamiz, bo'lishtamamiz bilsak kerak. Demak, 2 ni ham tushiramiz 4 tadan va 12 bo'lib 0 bu tarafga tushadi. demak ximiz o'ttiz ming ekan ya'ni nima bu shu matoning 8 metri uchun 30400 so'm pul to'lashimiz kerak ekan demak bizlar tushundik bu to'g'ri proporsionalga yaxshi misol bo'la oladi shuni ham eslangdan chiqarmanglar narx ham o'rtayapti, ham matoni metri ham ortyapti ikkita miqdor k miqdor ikkita miqdor ham o'rtayapti. qisqa qilib aytganda demak mashtab mavzusiga keldik Mashtab mavzusida nima ekan Masshtab chizmadagi o'lchamlarni haqiqiy o'lchamlarga nisbati debdi. Masshtab chizmadagi o'lcham haqiqiy o'lchamdan necha marta kichikligini ko'rsatuvchi son debdi. Men sizlarga hozir bitta narsa aytayman. Mana shu qoidadan hech narsa unchalik ko'p narsa tushuna olmasligimiz mumkin. Masalan, 1 bo'lingan 115 million desak. Bundan nimani tushunamiz? Bizlar hech narsani tushunmaymiz bundan. Lekin qo'limda karta bor. Mana hozir xarita bor bu yerda yer yuzini 115 million marta kichraytirilgan tasvirlanyapti ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin 1 bo'lingan 115 million marta deyapti to'g'rimi bu yerda xuddi shunday endi 1 santimetrlik joyni o'lchab ko'rsak agar lineyka bilan 1 santimetrlik joyni bilishimiz uchun ni 115 millionga ko'paytiramiz qancha masofa hayotda qancha ekanligini bilishimiz uchun ya'ni 115 millionga ko'paytirsak shundan kelib chiqadi ya'ni masshtabda chizilgan deb yoziladi mash mashtabda chizilgan deyiladi chizilgan deb bunday bizlarga birinchi misollarda masalalarda ko'rsatiladi mana misol bitta masala yechib ko'rsatay sizlarga mavzuni shuda to'g'riroq tushunishimiz uchun demak <clears throat> chizmaning masshtabi debdi birga e, bir bo'lingan turi shaklida ekan chizmada sport maydonining bo'yi ellik santimetr eni esa qirq santimetr bo'lsa uning haqiqiy o'lchamlari qanday debdi bizlar topishimiz uchun bu yerda proporsiyadan sherdan foydalana ekanmiz ya'ni bir bo'lingan turizda chizma ko'rsatilyapti bizlarga teng ekan ellik santimetr esa bizlar ellik santimetr bilmaganimiz uchun x deymiz endi o'rta xatlar va chetki xatlarni ko'paytiramiz ha bizlar sal adashdik birinchi 50 santimetrni bizlar bilmaymiz x deymiz va 1 bo'lingan turist shakliga yozib olamiz ya'ni bunlarda ham adashmanglar birinchi bizlar bilmagan narsamiz endi buni bunga ko'paytirib buni bunga ko'paytirsak bir xil x x ga bizlar yetib olgan ekanmiz demak ellikni qirq yuzga ko'paytirsak bizlarga yigirma ming keladi to'g'rimi yigirma ming javob kelar ekan demak bu x ga teng ekan ya'ni xni birga ko'paytirsak xni o'zi ximiz yigirma ming bo'layotgan bo'lsa yigirma ming santimetr bu yerda haqida gap ketyapti chunki ellik santimetrda aytyapti ellik yigirma ming santimetr bizlarga nimani beradi teng ekan ikki yuz metrni beradi ya'ni bitta stadionni tasavvur qilinglar bu yerda stadion bor ekan bo'yi ellik eni qirq shundaymi santimetrlarda bu yerda gap ketyapti demak uni hayotdagi razmerini topishimiz uchun birga turiz masshtabda yozilgan bu yer to'g'rimi demak buni topishimiz uchun ellik bo'lingan x bir bo'lingan turiz masshtabda ko'ryapsizlar menimcha misol tushundilar qanday yechganini endi inini ham xuddi shunday topib olishimiz kerak 40 santimetr ekan ini x biz hozircha anosini bilmaymiz teng bir bo'lingan to'rt shaklida yana buni ham shunday yozib olamiz ya'ni o'rta xatlar chetki chetki xatlarni yana ko'paytiramiz bu yerda ni to'rt ga ko'paytirsak 1600 bo'ladi bu har galgidek x ga teng bo'ladi bu ham 160 metrni beradi bu santimetr bo'lgani uchun demak hayotdagi anosi ber bir yuz oltmish ekan ini bunisi bo'yi esa 200 metr ekan hayotdagi asl o'lchami masalada shunday aytilyapti ekan menimcha masshtab mavzusini ham yaxshi tushundik agar tushunmagan bo'lsak kommentariyalarda aytinglar yoz o'ntadan agar ziyod kommentariya kelsa agar masalalar yechaylik bitta desalaring bitta video masalalar uchun ham ajrataman ya'ni proporsiya mavzusi bo'yicha demak to'rtinchi bobimiz ham o'z nihoyasiga yetibdi ya'ni chala chulpa urgandik deb ayta olaman bemalol buni haqida ko'p masalalar yechishimiz kerak bu mavzuni yaxshi anglab yetishimiz uchun har galgiday eng muhimi bu bu tugma yoki bu tugmaga bosish juda yam oson bizlarga demak mana beshinchi mavzu bobimizga ham kelgan bo'lsak unda musbat va manfiy sonlar va butun sonlarni o'rganayotganmiz demak mavzumiz sakson birdan to'qsongacha davom etadi <clears throat> musbat va manfiy sonlar butun sonlar haqida tushuncha debdi bizlar <clears throat> darsni nimadan boshlaymiz mavzuni bobni nimadan boshlaymiz bizlar raqamlar haqida tushunchaga egamiz to'g'rimi raqamlar raqamlarni bilamiz noldan bir ikki shaklida to'qqizgacha davom etadi to'g'rimi bizlar natural sonlarni ham bilamiz bir ikki uchdan to cheksizgacha ketadi davom etadi ya'ni endi bizlar butun sonlar ratsional sonlarni ham borada aytib o'tay ratsional sonlar bu kasr kasr ko'rinishidagi sonlar edi to'g'rimi slangda bo'lsa mana bu natural sonlar ham ratsional sonlarni ichiga kirgan kiradi chunki har bitta natural sonni tagida birga bo'lingan degan ko'rinishda yozsak bular edi demak butun sonlar haqida gapirayotgan bo'lsak bir ikki uch va hokazo cheksiz davom etib ketadi natural sonlar buni xuddi unga qarama qarshi bo'lgan sonlar minus bir minus ikki minus uch bo'lib eshitgansizlar menimcha minus tushunchasini ketayotgan qarama qarshi cheksizgacha davom etayotgan sonlar va nol bizlarga butun sonlar deb atalar ekan demak <clears throat> bizlar butun sonlar haqida bildik masalan bitta uyimiz bor binomiz bor katta bir o'n etajli binomiz bor a buni pastki qismi ham bo'lishi mumkin o'n etaj masalan bu endi minus bir minus ikki minus uch deb unga ketishi mumkin meni tushunchamiz ko'pincha temperaturalarda endi e, qurilish ishlarida har xil ishlarda kerak bo'ladi baribir minus tushunchasini baribir bilganimiz ma'qul bilamiz ma'qul emas buni ko'pchiligimiz biladi ya'ni matematik ma'nosi mana shunday qoidasini yaxshilab bilib olganlaring ma'qul butun sonlar haqida tushunchaga erishdik endi bu noldan ha bu yerda tushuntiraylik men sizlarga musbat va manfiy sonlarni buni siz qog'ozda tushuntiraman koordinata to'g'ri chizig'i musbat va manfiy sonlarni son o'qida tasvirlash debdi son o'qi degan narsamiz nima ya'ni koordinata to'g'ri chizig'i to'g'ri chiziq unda tanlangan sanoq boshi <clears throat> yo'nalish va birlik kesma bilan birgalikda koordinata to'g'ri chizig'i deyiladi debdi bizlarda mana to'g'ri chizig'imiz bor to'g'rimi buni koordinata boshi degani bu yerda bitta nuqtali ekanmizda uni 0 deb belgilasak bu koordinata borishi ekan buni ya'ni o harfi katta o harfi bilan belgilayotganmiz endi nuqtalar bilan belgilaymizda endi koordinata to'g'ri chizig'ida demak <clears throat> musbat sonlar 0 dan e, o'ng tarafdagi sonlar musbat sonlar deyilar mana bu yerda musbat deganimiz ya'ni plusli, ya'ni minus plus yozilmaydi odatda endi 2, ikki plyus uch ko'ryapsizlarku xuddi shunday ikki uch degani noldan chap tarafda bo'lganlari esa manfiy sonlar deyilar ekan ya'ni bu minus bilan yoziladi minus bir minus ikki minus uch minus to'rt minus besh va hokazo ketadi cheksizgacha bilamiz <clears throat> demak bizlarga minus to'rt nuqtasi ya'ni a nuqta minus to'rt desak agar buni matematikada minus to'rt shakli belgilaymiz a nuqtani topib ber desa masalan Buni B nuqta desak. Biza bu shaklni o'zi Ya'ni 3 üç, 3da turgani uchun son o'qida. Ya'ni musbat va manfiy sonlarni ham qisqacha tushunib olgan bo'lsak, agar qarama-qarshi e, sonlar ham deylik, qarama-qarshi sonlar bir-biridan faqat ishora bilan farq qiladigan sonlar qarama-qarshi sonlar degan. Ya'ni shu son o'qimiz bor. Koordinata boshi 0, ya'ni O nuqta, O'ni yozmasa ham bo'lar, yozsa ham bo'lar. Demak, O nuqtamiz bor. Bu 0 dan. har bitta masalan bu yerda 3 nuqtasi bor to'g'rimi 1 2 3 bo'lsa buni 3 nuqtasini qarama qarshisi bu yerdagi minus 3 ga teng ya'ni bu yerda bitta minus 2 sonni olayotgan bo'lsak buni qarama qarshisi 2 ya'ni bu yerda minus 90 ni olasanmi har bitta sonni qarama qarshisi uni ishorasi bilan farq qilar ekan bu yerda qoidada aytib o'tganidek demak sonning moduliga keldik sonni moduli nima ekan qoida bilan tanishib chiqamiz sonning moduli deb koordinata to'g'ri chizig'ida sanoq boshidan shu songa mos keluvchi nuqtagacha bo'lgan masofaga aytiladi ya'ni masofa son e, model degani masofa degani demak model qanday ko'rinishda yoziladi bu ikkita tayoqcha bo'lsa ichida masalan a deb formulasi shu ichida qanaqadir son bo'lishi mumkin masalan modelda to'rt masalan modulda e, oltmish ikki deylik masalan modulda minus qirq minus qirq deylik minus 4 deylik e minus 3 deylik chunki 4 ni yozdik minus 3 deyayotgan bo'lsak agar bu nimaga teng bo'ladi ya'ni bu teng bo'ladi a ga bo'ladi bu 4 mana minus 4 nuqtasini olib qaraydigan bo'lsak a nuqta desak buni a nuqta demaymiz mayli minus 4 nuqtasi bo'lsa bu yerda qoidada aytyapmiz koordinata turu chizig'ida sanoq boshidan sanoq başı ber to'g'rimi 0 dan shu songa mos keluvchi nuqtagacha bo'lgan masofa deyapti bu yerdan bu songacha bu to'g'ri kelayotgan masofamiz bir ikki uch to'rt birim bo'lgani uchun bu to'rt xuddi o'zida lekin musbat bo'lib chiqadi ya'ni to'rt bo'lar ekan modulda tashqariga chiqayotganda hech qachon manfiy son bo'lib chiqmaydi chunki ha chunki masofa <clears throat> hech qachon manfiy bo'lmaydi to'g'rimi minus besh metr deb aytolmaymizku to'g'rimi shuning uchun masofa har doim 62 ise xuddi o'zidek chiqadi 62 chunki bu musbat ekanligini bilamiz. Minus -3 ham bizlar mana minus -3 bu yerda bo'lsa 1 2 3 bo'lgani uchun 3 deb chiqamiz. Xuddi o'zini ishorasi almashib chiqadi. Bu yerda aytib o'tibdi bizlarga 0 sonning moduli eh, sonining moduli 0 ga teng. 0 ya'ni xuddi o'zidek 0 bo'lib chiqadi. Demak, misol beribdi modul modul haqida bizlarga. demak misolda mana tayoqcha ichida 15 bor son son o'qi boshidan sanoq boshidan minus 15 gacha qancha masofa bor 15 ligini bilamiz birdan minus 20 birinchi qilayotgan ishimiz moduldan chiqarib olish bo'ladi demak minus 20 20 bo'ladi minus bu yerda nima bor minus yana bitta minus bo'lgani uchun minus 3 ko'paygan minus 3 3 bo'lib chiqadi o'zi ko'paygan 5 bo'ladi 5 chunki minus 5 5 bo'lib chiqqani uchun to'g'rimi demak birinchi bizlarga qaysi ish amalga oshiriladi bu ya'ni 3 kara 5 15 bo'ladi bu yerda 15 plus 20 bo'lyapti minus buni ko'paytirganimizda 15 hosil bo'ldi demak bizlarga javob nima bo'lar ekan 20 ekan demak modul haqida ham ozgina ma'lumotga ega bo'lsak sonlarni taqqoslashga o'tamiz demak sonlar taqqoslash <clears throat> bizlar bilamiz qoida berilibdi katta yoki kichik yoki mana bu yerdan katta yoki teng kichik yoki teng belgilarini bilamiz bizlar to'g'rimi to'g'ri ikki bu yerda qoidada aytyapti ikkita butun sondan koordinata to'g'ri chizig'idan o'ngda joylashgani katta chapda joylashgani kichik bo'ladi debdi koordinata o'qini chizamiz bizlar mana nol nuqtasi bu yoqqa до конца ketadi bu yerda <clears throat> qanaqa son bu yerdan xohlagan soningni olasan masalan ikki sonni olayotgan bo'lsak bundan biri bizlarga kichik bo'ladi to'g'rimi masalan endi birdan masalan bu yerda minus to'rtni olayotgan bo'lsak birdan bir kattami minus bir katta minus to'rt kattami albatta bir katta bo'lgani uchun bu yerda ham xuddi shunday aytyapti o'ngda joylashgani har doim katta bo'lar ekan chapda joylashgani esa kichkina bo'lar ekan demak bu yerdan nimani tushunsak bo'ladi bizlar Birden düşünüşümüz gerek ki, minus 4 mesela, birden örgüden etken derseniz, minus 4 katta mı, minus 3 katta mı deyken soğuk, bizler minus 3 katta deyimiz. 3 katta mı, 4 katta deysek, eğer 4 deyimiz ki, haber de aksınca, manfi bu, bu gani sarı, ve de son okuda çap tagisi kişireyip git uğrayken. Son okudan, ben şimdi filosofi kilişimiz mümkün eken. Demek, son oku hakkı da bizler, e, son oku deyim ben, sonlarının taqqoslash ya'ni katta kichikligiga doir bitta misol ichamiz son o'qidan foydalanib qo'sh tengsizliklarning butun yechimlarini toping debdi butun yechimlari ya'ni butun sonlar biz hozirgina o'rgandik demak minus bir x ikki bu katta kichik belgisini biz bilamiz demak minus birdan ikkigacha bo'lgan sonlarni hammasini yozib chiqishimiz kerak x qanaqadir son bo'lishi mumkin lekin teng bo'lishi mumkin yoki kichik bo'lishi mumkin deyapti demak minus bir kiradimi ha kiradi chunki minus birga teng ham bo'lishi mumkin undan katta ham bo'lishi mumkin demak minus bir olib chiqamiz hammasini minus birdan keyin nima keladi nol bir va ikki to'g'rimi to'rtta sonimiz bizlarga x o'rnida bo'lishi mumkin ekan chunki butun yechimlari deyapti bu yerda butun yechimlardan tashqari ratsional yechimlari ham bor ya'ni nol butun ikki nol butun bir minus bir minus bir butun E, nol butun ikki shu sonlar ham bo'lgani uchun bizlar faqat butun qismlarini olib chiqar demak ikkinchi misolga kelayotgan bo'lsak minus to'rtdan minus uchgacha bo'lgan oralig'imizni topishimiz kerak ekan <clears throat> ya'ni minus to'rt kiradimi ha kiradi chunki kichik yoki teng deyapti demak undan keyingisi nima minus uch undan keyingisi nima minus ikki minus bir nol bir va ikki kiradi uchchi uch kiradimi yo'q kirmaydi chunki faqat bizlarda katta deyapti undan katta bo'lsa kerak uch kirmaydi teng bo'lsa, katta yoki teng bo'lganda uch kirgan bo'laydi bu yo'q bo'lgani sababli faqat shu sonlar kirar ekan demak menimcha mavzumiz ozmi ko'pmi tushunarli bo'ldi va har galgiday eng muhimini unutmaymiz mana oltinchi bobga ham keldik oltinchi bobda musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirishni o'tayotganmiz demak koordinata to'g'ri chizig'i yordamida sonlarni qo'shish va ayirish koordinata to'g'ri chizig'i nima ekanligini biz bilib oldik ya'ni son o'qi deganimiz mana shu narsa ekan demak bizlarda 0 nuqtamiz bu bu yerga qarab ketadi bir 2 3 4 5. endi koordinata to'g'ri chizig'ida masalan minus soniga 4 ni qo'sh degan bir e, narsa bo'layotgan bo'lsa endi bizlar hozir manfiy musbatlarni sonlarni yaxshilab o'rganishimiz kerakki chunki bunaqa narsalar hali bizlarga hech narsa bo'lmay qoladi ko'p tushadi demak minus olti nuqtasini topamiz birinchi koordinata to'g'ri chizig'idan bir ikki uch e, to'rt besh olti to'g'rimi minus olti bu yerga to'g'ri kelayotgan bo'lsa plyus to'rt deyapti ya'ni agar minus bir minus nechidir desa sizlarga koordinata to'g'ri chizig'idan nol e, ayrilayotgan sondan to'rtta minus agar to'rt bo'lganda minus to'rtta bu yoqqa ketadilar plyus to'rt bo'lgani uchun oltidan to'rt birim bu tarafga ketishimiz kerak bir ikki uch to'rt ya'ni bu yerda bu yer nima keladi bizga minus bir minus ikki bo'lgan ekan demak buni javobi minus ikki xuddi shunday agar minus ikki minus sakkiz degan narsa bo'layotgan bo'lsa agar minus ikkidan chapga 8 marta yurishing kerak ya'ni 1 2 3 4 5 8 marta yurganingda kelamiz biza minus 10 ga xuddi shu shakl minus 10 deb yozishimiz kerak ekan demak agar minus 10 ga plyus 12 e, deganimizda 10 ta bu yoqqa kelaydik va 1 2 kelib bizlar 2 ga kelgan bo'laydik va javobimiz 2 bo'ladi ya'ni koordinata to'g'ri chizig'i yordamida sonlarni qo'shib ayirish mana shunday bo'ladi demak mavzumuz manfiy işaralı sonlarni qo'shish ekan manfi, manfiy işaralı ikkita sonni sonunu uchun birinchi qadam kadem modullarini modüllerini kerak ekan ya'ni ikkita minusli sonimiz bor sonumuz masalan ikkita sonimiz bor to'g'rimi ikkalasi ham manfiy bo'lgani uchun buni yaptı ya'ni minus 72, minus 28 doğru to'g'rimi buni birinchi qadamimiz ularni modullarini qo'shishimiz kerak ya'ni 72 ni moduli minus 72 ni moduli 72, 20 minus 28 ni 28. ikkalasini bir biriga qo'shsak nima bo'ladi? 100 bo'ladi demak ikkinchi qadamimiz hosil bo'lgan son oldiga minus ishorasini qo'yish kerak Tamam, biz tushundik demak bu birinchi misol qanday yechamiz minus 12 qavsdan birinchi tashqariga chiqarib olishimiz kerak ya'ni minus 12 plyus debdi plus bilan endi bizlar anaqa qilishimiz kerak manfiy sonni agar ajratgan bo'lsak bizarni minusimiz bu yerdagi plusga ta'sir qilib qavsdan chiqayotganda minus o'n uch shakliga keladi bu plyusimiz ham xuddi shunday yigirma beshni oldida minus bo'lgani uchun bu shaklda qavsdan tashqariga chiqayotgan demak minus o'n ikki minus o'n uch bizlarga nimani beradi modullarini qo'shsak minus yigirma beshni beradi aha minus yigirma besh minus 25 minus 25 soni hosil bo'ldi ikkita hozir bizlarda manfiyli bir narsa bo'ldi minus 25 ayrilgan 25 to'g'rimi bundan bizlarga nima keladi hozirgina o'rgatgan narsamiz bo'yicha minus 50 soni kelar ekan demak sonlarni ayirish debdi sonlarni ayirish ayirish ikki sonning ayirmasi deb shunday songa aytiladiki uni ayriluvchiga qo'shganda kamayuvchi hosil bo'ladi debdi demak bu yerda bizlarda yigirma beshdan o'ttiz yettini ayir debdi qoidani bir chekka surib misollarga ko'raylikda yigirma beshdan minus o'ttiz yigirma besh minus o'ttiz yetti demak bu yerda bizlarda e, nima bo'lyapti yigirma besh mana sonni o'qida ham tasavvur qilsalang yigirma beshtasizlar sizlar yigirma beshdan minus o'ttiz yettita chapga siljitishimiz kerak o'ttiz yettita chapga siljitsak ya'ni buni qulay usuli 37 dan 25 ni ayiramiz nechi chiqadi demak 12 chiqadi to'g'rimi 12 chiqadi 12 endi b kattasini sharasini qo'yamiz ya'ni ikkalasini kattasini sharasini ya'ni minus 12 shakliga keladi 0 dan minus 25 0 minus 25 ya'ni 0 dan 25 ni ayirishimiz kerak ekan ayirganimizda ayirsa ayirib bo'lmas edi oldin mana shu mavzularga kelmagunimizcha ayirolmas edik endi esa bemalol ayira olganmiz demak noldan yigirma beshta buyoqqa chap tarafga siljitsak -25 hosil bo'lgan ekan bizlarga endi bizlarga diqqatlang qarasizlar kerak bo'lgan yana bitta misol bor demak bu misolda -36 qavsdan tashqariga chiqarib olishimiz kerak minus bilan minus ham bor ham minus 30 deyapti qavs ichkarisida ikkita minusimiz bizlarga plus bo'lib ketadi shuni eslangdan chiqarmanglar agar buni xohlasang mantig'ini ham tushuntirib beraman 30 bo'ladi va endi bizlarga bu yerdagi javob minus 6 javobi keladi demak minus 90 xuddi bu misolga o'xshab d 90 minus bo'lgani uchun bu yoqdagi 90 dan bizlar ayirishimiz kerak yana minus 10 da bu bizlarga plus plusni berib beradi chunki qavsdan tashqariga chiqarayotganimizda demak javobimiz 100 bo'lar bu shaklda ya'ni sonlarni qo'shib ayirishimiz mumkin musbat son va manfiy sonlarni demak 7 bobga ham kelgan bo'lsak musbat va manfiy sonlarni ko'paytirish va bo'lish bobini o'tayapmiz. bu bu bob 105 dan 113 gacha o'z ichiga oladi demak sonlarni ko'paytirishdan boshlasak bizlarda ikkita qoida bor sonlarni ko'paytirishda ya'ni har xil ishorali sonlar bir xil ishorali degandek. bir xil ishorali ikkita sonni ko'paytirish uchun ularning modullari ko'paytiriladi va ko'paytma oldiga plus ishorasi qo'yiladi debdi demak bizlar qoidada nimani tushunishimiz kerak ekan ikkita bir xil ishorali son ko'rdikmi buni javobi bizlarga albatta plus bilan chiqar ekan qanday ko'paytiramiz minus yettini minus o'n birga ko'paytirishimiz uchun ular modullari deyapti ya'ni bizlar modul mavzusidan o'tdikki minus yettini moduli yetti minus o'n birni moduli o'n bir ya'ni minuslar hozir bir chekkaga olib turinglarda yetti bilan o'n birni ko'paytirib javobini yozinglar deyapti ishora lekin javobimizni ishorasi esa plus bo'ladi deyapti ya'ni yetmish yettini o'zi bo'lar ekan demak yetti bilan o'n birni ham ko'paytirishni bizlar bilamiz yetmish yetti bo'ladi chunki bularni ham ishorasi plus ekanligini musbat son ekanligini biza bilamiz to'g'rimi demak ikkinchi qoidamizga kelayotgan bo'lsak har xil ishorali ikkita sonni ko'paytirish uchun ularning modullari ko'paytiriladi va ko'paytma oldiga minus ishorasi qo'yiladi qanday ya'ni o'n ikki soni bor bizlarda o'n ikkini ko'paytirishimiz kerak minus uchga ya'ni bittasi minus uch bittasi plyus o'n ikki to'g'rimi ikkovini ishorasi har xil har xil bo'lgani uchun bizlar javobimiz minusdan ya'ni manfiy chiqar ekan demak o'ttiz olti bo'lgan ekan xuddi shunday minus o'n ikkini uchga ko'paytirsak ham minus o'ttiz olti chunki ishoralar har xil bo'lgani uchun demak sonlarni bo'lishga kelayotgan bo'lsak sonlarni bo'lishimizda ham xuddi shu narsa ya'ni birinchi o'rgatganimizdek minus yetmish yettini bo'lishimiz kerak minus 11 ga shunday qilayotgan bo'lsak agar ikkovini ishorasi har xil to'g'rimi demak bu javobimiz bizlarda minusdan chiqayotgan minus 7 ya'ni xuddi shunday mm, ikkinchi qoidamiz nima edi bu bir xil ishoralarga edimi to'xta ikkinchi qoida birinchi qoida adashdim men ham ha biz adashibmiz ya'ni minus 77 ni minus 11 ga bo'lmoqchi bo'lsang ikkovi ham bir xil ishora to'g'rimi xuddi shunday buni bir biriga bo'lganimizda bizlarga yetti javobi chiqadi plyus yetti javob chiqadi ikkovini ham ishorasi bir xil chunki yetmish yetti bo'lingan o'n bir ham yetti chunki ikkalasini ishorasi bir xil bu ikkinchi qoidamizga ham har xil ishoralar bo'lganda esa masalan minus yetmish yetti bo'lingan o'n bir shaklida masalan bo'layotgan bo'lsa bu javobimiz manfiy sondan chiqadi minus yetti ya'ni ikkovidan bittasi ya'ni ikkalasidan bittasi demaylikda har xil ishorali bo'lgani uchun bir biriga demak ratsional sonlar haqida tushuncha ratsional son nima edi bizlar o'tgan darsimizda ham o'tgan hozir boyaroq aytib o'tgan darsda ham aytdik ratsional son natural son ham natural son ham ratsional son edi eslangda bo'lsa masalan любой bitta taxminan o'n yetti sonni olaylik o'n yetti soni tagiga bir taqsim bir ya'ni bo'lingan bir desak bu yana o'n yetti bo'ladi to'g'rimi ya'ni ratsional son but, natural son ham but, e, butun sonlar ham unli kasrlar oddiy kasrlar hammasi bular hozirgacha o'tgan mavzumuz e, sonlarimizni hammasi ratsional sonlar ekan demak ratsional songa ham misollar bor ekan bir ikkita e, bizlar o'rgangan qoidalarimiz hammasi bu ratsional sonlarda ham o'taveradi demak bu uch bo'lingan to'qqiz ko'paytirishimiz kerak minus uch bo'lingan to'rtga Demek 3'ni 3'ga köpeytirsek 9 bula. Doğru mu? 9 buladı. Demek 9'da 4'ga köpeytirsek 36 bula. Bunu kıskartır alalımız mı bizler? Kıskartırışımızdan aldın. Bunu şarasını bil olayık. Şarası minus. Çünkü bir tas minus, bir tas plus bugün de. Harxılı şaralı bugün için. Bu e, cevabımız manfi bulaydı. Demek bunu kıskartırsak buladı. ga 36 ni ham 9 ham 9 ga qisqartirsak bo'ladi. Yani 1 taksım to'rt bo'ladi lekin ishoramiz manfiy ya'ni minus buni qanday ko'rinishda ya'ni teng minus bir bo'lingan to'rt desak shaklida yozsak ham bo'ladi shu shaklda yozishimiz mumkin ekan demak ikkinchisi ikkinchi misolimizga o'tayotgan bo'lsak ikkinchi misolimizda <clears throat> ikki bo'lingan uch ko'paytirilgan deymiz buni teskarisiga olib olishimiz kerak edi eslangda bo'lsa minus to'qqiz taqsim beshga aylandi chunki buni bo'lyapmiz bo'lish qoidasini biz bilamiz ikkini to'qqizga ko'paytirsak bizlarga o'n sakkiz bo'ladi to'g'rimi bo'lingan uchni beshga ko'paytirsak o'n besh lekin buni ishorasi bittasi xil bo'lgani uchun minus o'n sakkiz taqsim o'n besh shakliga kelar buni ham qisqartirsak bo'ladi uchga qisqaradi to'g'rimi olti taqsim besh lekin ishoramiz minusdan bo'lar eslangdan chiqarmanglar demak sonning darajasini hisoblash sonning darajasini qanday hisoblaydik eslaringda bordir son darajasi beshinchi sinfda bizlar o'tganmiz ya'ni n darajasi k shaklida yoziladi bu yerda <clears throat> k, k nechta n borligini bildiradi ya'ni masalan ikkini beshinchi darajasi deyotgan bo'lsak ikkidan beshta borligi ikki ko'paytirilgan ikki ko'paytirilgan ikki ko'paytirilgan ikki va shu shaklda ekanligini bizlar bilaylik to'g'rimi ikkinchisi esa har qanday sonni nollinchi darajasi bu birga teng ekanligini ham bizlar bilaylik har qanday sonni birinchi darajasi xuddi shu sonni o'ziga teng ekanligini ham bilaylik birinchi darajasi demak endi bizlar oltinchi sinfda o'tayotganimiz esa manfiy sonni darajasi haqida biroz tushunchaga ega bo'lamiz ya'ni minus ikkini uchinchi darajasi ya'ni minus ikkidan uchta bor deyapti to'g'rimi minus ikki ko'paytirilgan minus ikki ko'paytirilgan minus ikki shaklida ya'ni minus 2 ni minus 2 ga ko'paytirsak nima bo'ladi ikkita bir xil ishorali bo'lgani uchun 4 bo'ladi 4 ko'paytirilgan minus 2 shaklga keldi to'g'rimi yana bitta minus 2 bor-ku. demak 4 ni minus 2 ga ko'paytirsak har xil ishorali bu minus 8 javobini beradi A, endi bu minus 8 ekan xo'p, bildik minus 2 ni to'rtinchi darajasi esa bizlarga 16 ni beradi musbat bo'ladi nimaga chunki minus 2 lar managa yana bitta minus 2 ni ko'paytirilgan minus 2 desak agar bu yerda 4 bo'ladi bu ikkalasini ko'paytirsak 4 bo'ldi minus 8 ni yana minus 2 ga ko'paytirsak bir ikkita bir xil ishoralar bo'lgani uchun javobimiz plusdan chiqadi ya'ni musbat son bo'ladi demak bu yerdan nima xulosa qilsak bo'ladi agar darajamiz tog' bo'lsa javobimiz manfiy bo'lar ekan darajamiz juft bo'lsa agar darajamiz musbat bo'lar ekan juft bo'lsa musbat tog' bo'lsa manfiy buni ham eslangdan chiqarmanglar demak <coughs> qiymati ratsional son bo'lgan kvadrat ildizlarni hisoblash debdi kvadrat ildizlar biz 8 sinf algebrasida o'tamiz lekin hozir 6 sinfda o'rganishimiz kerak bo'lganlari men xuddi shu narsa bu belgi bizlarga nimani bildiradi arifmetik kvadrat ildiz bilgisi ekan bu bilgi shuni bildirar ekan bizlarga misol ham beribdi oldin tushuntiraman keyin misol yechamiz bizlar har qanday sonni masalan 3 sonni olaylik buni kvadrat ildiz shaklida yozishimiz mumkin ya'ni bu teng 3 soni teng ekan 9 ga. ildiz osti ga. ya'ni qanday deyapsizlar to'g'rimi xuddi shunday masalan ildiz osti 25 sonini ham bizlar ildizdan chiqarishimiz mumkin 5 shaklida ya'ni nimani kvadrati nimani kvadrati to'qqiz bo'ladi degan savol qo'yasizlar uchni kvadrati to'qqiz bo'ladi beshni kvadrati yigirma besh bo'ladi shu shaklda masalan ildiz osti beshni qanday chiqarishimiz mumkin degan savol tug'ilishi mumkin sizlarga buni ham ikkita ikki butun nechani ko'paytirishimiz kerak ikki butun necha unlik asrlarda necha bo'lsa ham taxminan aytyapman bir biriga ko'paytirsak shu sonni bersa agar ildiz ostidan ikki butun kalkulyatorda ham ko'rgan bo'lsalaring kerak ildiz belgisini shu shaklda chiqarishimiz mumkin demak hozir misolimizga kelayotgan bo'lsak yigirma besh taqsim o'ttiz olti yigirma besh ham nimanidir e, kvadrati to'g'rimi beshni kvadrati o'ttiz olti nimani kvadrati oltini kvadrati biza bilamiz ikkalasini ham kvadrati bo'lgani uchun buni bemalol chiqara olamiz ildizdan tashqariga chiqara olamiz ya'ni yigirma beshniki besh o'ttiz oltiniki olti shaklda chiqdi yigirma besh taqsim o'ttiz olti ildiz ostida bizlarga buni berar ekan demak keldik davriy kasr haqida tushunchaga davriy kasr haqida tushuncha <clears throat> demak yigirma to'qqiz taqsim yigirmani bizlar unli kasr ko'rinishida qanday yozamiz bilasizlar a yigirma to'qqizni burchak usuli yordamida bizlar yigirmaga bo'laydik bittadan yigirma bo'ladi to'qqiz bo'lmagani uchun nol olamiz to'qsonni yigirmaga bo'lsak to'rttadan 80 10 101 endi yana bitta 0 qo'shib olishimiz mumkin. 5 tadan 100 va 0. Buning javobi ilmiy kasr ko'rinishda yozsak 1.145 dan 45 chiqa ekan, to'g'rimi? Xuddi shunday, lekin davriy davom etayotgan kasrlarimiz ham chek bu chekli ilmiy kasr edi, to'g'rimi? Bizlarga cheksizlari ham bor bizlarga, xuddi shunday. Ya'ni 2 ni 3 ga bo'lsak, agar bizlarga 0.0 tadan bo'lgani uchun 2.0 2 ni oldiga 0 beramiz. 6 tadan 18 2 yana bo'ladi. Endi 6 tadan faqat 1 uramiz. Chunki 18 bu bu cheksizgacha davom etib ketavergani uchun 6 6 sonini bizlar 0 butun qavs ichida 6, ya'ni 6 takrorlanavergani uchun bu kasrni davriylik davrisi 6 bo'lgani uchun 6 takrorlangani uchun 6 deb shu shaklda yozib qo'yishimiz mumkin ekan. demak yana bizlar bu ko'rinishda misollar yordamida ko'proq yechishimiz mumkin ekan ya'ni takrorlanmaydigan sonlar ham bor u davriy kasr bu hisoblanmaydi ya'ni e, masalan besh butun bundan tashqari besh butun o'n sakkiz son kelsin sizlarga to'g'rimi besh butun o'n sakkiz demakda osonroqdan boshlaylik nol butun o'n sakkiz bo'lsin o'n sakkiz takrorlanyapti deylik endi buni oddiy oddiy kasrga aylantirishimiz uchun bizlar nima qilamiz o'n ni yozamiz xuddi shunday pastiga agar nol butun o'n sakkiz bo'lganda edi biladilaring o'n sakkiz taqsim yuz deb buni qisqartirib bir bolalar qilib yetsak bo'ladi lekin yuz deb yozolmaymiz chunki bu davriy bo'lgani uchun ikkita son bo'lgani uchun yuzdan bir birini ayirasizlar to'qson to'qqiz deb yozasizlar ya'ni o'n sakkizda to'qson to'qqizga haqiqatdan bo'lsak 0 bütün 18 18 devam etip gitura 18 devam etip çeksiz geçe devam etdi. Demek bu zor bunu asan yollan 18 davrda deyip yazıp koyuşumuz mümkün iken. Demek davr davr iki asır hakkı da çünkü hani uzun hayazgi yitkizip babını ham 7. babını ham uzun hayazgi yitkizemiz ve 8. bab demek dinlemeler ne içiş? 116'dan 121 geçe devam etdi iken bu bobimiz bu bobimizni nimadan boshlaymiz bizlar bu bobimizni koeffitsient degan mavzudan boshlayotganmiz koeffitsient nima ekan agar ifoda son va bir necha harflarning ko'paytmasidan iborat bo'lsa harf oldida turgan ko'paytuvchi koeffitsient deyiladi bu nima degani ya'ni bizlar endi harfiy ifodalarga ham o'tishni boshlayveramiz to'rt a ya'ni to'rt ko'paytirilgan a shaklida ya'ni ko'paytirilgan sakkiz ko'paytirilgan b bo'lsin demak buni qanday yechamiz bizlar soddalashtirishimiz mumkin yechish deganda ya'ni aniq sonlarga aytilsa kerak demak to'rtni sakkizga ko'paytiramiz aniq sonlarni ko'paytirib olgan ekanmiz demak o'ttiz ikki bo'ladi ko'paytirilgan ab abimiz ham a ko'paytirilgan b shaklida yoziladi demak harfiy ifodani oldida turgan songa bizlar koeffitsient sent ekanmiz demak bizlarda yana <clears throat> bitta narsani bu yerda bilib o'tishimiz kerak endi bizlar buni agar harfiy ifodalar bo'layotgan bo'lsa ko'paytirishini yozmay oldida e, yozmay o'tib ketsak ham bo'ladi ya'ni birga qo'shilib yoziladi bu yerda ko'paytirish borligini bilib yursalaring bo'ladi shundan ham demak qavslarni ochish qoidasiga kelayotgan bo'lsak bu yerda bizlar qavsni qanday ochamiz ya'ni bu misol yecholmaymiz lekin soddalashtirishimiz mumkin ya'ni soddalashtir deb yozib qo'yaylik dalashtir demak <clears throat> buni qavsni ochishimizni hammamiz bilsak kerak lekin ba'zi bir qoidalarga to'xtalib o'taman chunki ko'pchilik xato qilayotgan joylarida minus ikkini ha e, qavs ichidagi hamma so'mga ko'paytirib chiqishimiz kerak demak aytganimdek bu yerda ko'paytirish belgisi bor minus ikki ani e, minus ikkini a ga ko'paytirsak minus ikki a bo'ladi demak minus ikkini minus uch b ga ko'paytirsak aytdik ikkita ishorasi bir xil bo'lgani uchun plyus olti b bo'lar ekan demak minus ikkini oltiga ko'paytirsak minus o'n ikki shakliga kelar ekan bu shaklda soddalashtirishimiz mumkin ekan demak qavsni bu yerda ochishimizda 3a minus qavs ichida 5a minus 9a ni qanday qavsdan tashqariga chiqaramiz qavsini ochamiz ya'ni demak 3a <clears throat> miz o'zida turadi minus deymiz bu yerda ishoramiz plus deb faraz qilaylik bilamiz hech narsa bo'lmasa plus bor bu yerda demak bu plus bilan minus minus deb bergani uchun 5a bo'ladi qavsdan bunisiga kelayotgan bo'lsak minus e, ikkinchi ifodamizda minus bo'lgani uchun keyingi ishoramiz bizlarga plyusni beradi va plyus to'qqiz a ko'rinishiga keladi buni e, keyingi mavzuda yanada soddalashtirishimiz mumkinligini tushuntirib o'taman demak buni nima qilar ekanmiz qavs tashqarisida minus bo'lsa ishoralarimiz qarama qarshisiga o'zgaradi ya'ni beshimiz plyus bo'lgani uchun minus besh bo'ladi minus sakkizimiz plyus sakkiz bo'ladi va minus ikkimiz plyus ikki ko'rinishiga keladi demak bizlarga bundan nima keladi javobimiz besh bo'lar ekan demak shu shaklda qavslarni ochish qoidalarini e, kerakli qoidalar bilan tanishib o'tdik bir noma'lumni butun koeffitsientli chiziqli tenglamalarni yechish ya'ni bu yerda o'xshash xatlar bilan bizlar tanish ekanmiz o'xshash xatlar nima ya'ni harfiy ifodalar bor dedim e, harfiy ifodalar ya'ni a b C bo'lishi mumkin agar o'xshash ya'ni koeffitsiyentni oldida bir xil harfli ifodalar bo'layotgan bo'lsa ko'paytuvchilar bo'layotgan bo'lsa demak bular o'xshash ifodalar deb aytilar buni bizlar soddalashtirsak bo'ladi ya'ni a ni qavsdan tashqariga chiqarishimiz mumkin ki bu yerdagi misolda yechib olishimiz uchun 8 o'z joyida minus olti shakliga keldi to'g'rimi endi bu yerdan bizga yechishimiz mumkin buni <clears throat> buni yechsak bizlarga -2 javobi keladi ya'ni teng a ko'paytirilgan -2 shakliga keldi to'g'rimi demak bizlarga bu 2 a ni berar ekan bu shaklda yechishimiz mumkin ekan ya'ni o'xshash xatlarni attak bu yerda e, o'xshash xatlardan tashqari xatlar ham bor ya'ni a va b lekin bu yerda nima qilishimiz kerak o'xshash xatlarni ya'ni allarni olamiz qavsdan tashqariga to'rt qo'shilgan besh shaklida ya'ni to'rt bu besh e salada ochdim mana bu yerda ikkalasini olayotganimiz uchun to'rt minus ikki shakli bo'lar ekan bu yerda to'xtanglar yozamiz a 4 minus 2 şeklinde bular. Demek, indi bizler b'ni alışımız gerek. Bilir hem çünkü 2 de bu gani için bizler de b'ni kaustan tasgarıge olamız. 5 plus 3 şeklinde geldi, doğru mu? Demek, şoranı kandaya koyamız degen savol geyse, 5'ni aldı da, 5'ni aldı da şoranı koyamız. Yani, plus'nu koyamız. Demek, verden bize gönüme kiladı, 4'ten 2'ni ayırsak, 2a buladı, plus deyimiz. 8 e, b görünüşe keldi ya'ni bu misolda biza bu ifodani quyidagicha soddalashtirgan bo'lar ekanmiz demak soddalashtirishni nima kerak nima uchun kerak ekanligini hozir e, isbotlardan bittasini ko'rib chiqamiz bu tenglamani biza qanday yechamiz bu tenglamani yechishimiz uchun bizlarni birinchi qilayotgan ishimiz qavslarni tashqariga chiqarish bo'ladi ya'ni uchni to'rtga ko'paytiramiz o'n ikki uchni minus xga ko'paytirsak minus uch x bo'ladi plyus birimiz o'ttizda turadi demak teng 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6, 2 ni minus x ga ko'paytirsak minus 2x shakliga keldi. Demak, plus 6 imiz xuddi o'zidek turadi. Bu ko'rinishlar tenglamalar qanday yechsa edik? Ya'ni noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar bir tarafga edi. Islangda bo'lsa tenglamaysiz. Demak, 2x ni bu tarafga o'tkazishimiz kerak bizlar. 2x ni bu tarafga ishorasini o'zgartirgan holda o'tkaza olamiz. Buni bilasizlar. Demak, 3x sharas o'zgarsa buni plus ikki x shakliga keldi demak teng deymiz endi o'n ikkini bu yerda olti bilan plyus olti qoldi to'g'rimi bu ikkalasi bu ketgandan keyin bu ikkalasi qoladi demak bizlar o'n ikkini bu tarafga ishorasini qarama qarshisiga o'zgartirib jo'natamiz ya'ni o'n plyus o'n ikkini minus o'n ikki shaklida bu tarafga ketyapti noma'lumlar bir tarafga ma'lumlar bir tarafga ya'ni birini ham o'tkazayotgan bo'lsak bizlarga minus bir shakliga keldi to'g'rimi endi bu ifodani bizlar etgan bo'lsak 12 bilan 2 6 ketadi ya'ni ayirsak 12 minus 12 bo'ladi demak bizlarga bu yerda minus x teng <clears throat> minus 1 shakliga keldi demak ximiz nima ekan ximiz teng ekan 1 ga ya'ni tenglama yetishdi biz bilamiz ikkalasi ham minus bo'lsa bu plusga ham o'taydi ya'ni har tarafni minus 1 ga bo'lishimiz kerak edi demak <clears throat> koeffitsiyentlar haqida ham ozroq tanishuv bo'lgan bo'lsa sodda hollarda bir namalni kasr ko'rinish koeffitsiyentli chiziqli tenglamalarni yechish ya'ni kasr ko'rinishli demak 5x minus 7 taqsim x 4 teng 3 debdi buni qanday yechamiz bizlar biroz oldin o'tgan bobimizda proporsiya orqali yechamiz bu misolimizda demak buni tagida yashirin bir borligini bildik ya'ni ratsional son bo'lishini bildik proportsiyada nima qilishimiz kerak edi Э, <clears throat> ichki xatlar tashqi xatlar qilib ko'paytirishimiz kerak ya'ni 5x minus yettini birga ko'paytirsak xuddi o'zi 5x e, minus yetti bo'ladi demak endi uchni ko'paytirishimiz kerak ekan x plyus to'rtga javobimiz nima bo'ladi besh x minus yetti xuddi o'zidek yozib olaylik uchni x ga ko'paytiramiz x uchni to'rtga ko'paytirsak plus 12 shakliga keldi. Endi noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar bir tarafga qilib yechib olishimiz kerak ekan. Demak, <clears throat> bu yerda 3 ni bu yoqqa bonus tarafimizga 5x 3x qilib o'tkazamiz, 7 ni bu tarafga o'tkazamiz. 12 qolgan edi bizlarda. Plus 7 shakliga keldi. Demak, bu yerdan 2 ximiz imiz teng ekan 19 ga. Endi har ikki tarafni ikkiga bo'layotgan bo'lsak x ni oldidagi songa ya'ni X'imiz imiz teng 19 taqsim 2 ko'rinishiga keldi ya'ni bu shunga o'xshagan misollarni bu ko'rinishda yechayotganmiz bu misolimizda ham xuddi shunday ya'ni 2 2 ni x plus 1 ga ko'paytirishimiz kerak 2 ko'paytirilgan x plus 1 teng deymiz buni ham o'zida yozamiz chunki bu yerda 1 bo'lgani uchun demak 2x plus 2 teng x plus 2 shakliga keldi demak buni bu tarafga o'tkizsak, agar bizlarda x qoladi buni bu tarafga o'tkizsak 4, ya'ni x teng to'rt bo'ldi haqiqatdan ham ni qo'yib ko'rsak bir biriga teng bo'ladimi endi qo'yib ko'ramiz x o'rniga 4 qo'ydik ya'ni 4 qo'ysak 1 ni qo'ysak 5 bo'ldi x o'rniga to'rtni qo'ydik 6 bo'ldi haqiqatdan ham bizlarga shu javob keldimi keldimi kelmadi demak bu misolimizda qayerdadir xato bor ekan demak x buyoqda kesib tashlasam ham bo'ladi lekin xatoni birgalikda topishimizga yordam qilinglar demak ikki x plyus ikki to'g'ri x plyus bir to'g'ri x teng ha x teng nol ekan bizlar adashdik chunki buni bu qarshi tarafga o'tkazsak minus ikki bo'lar edi Demek minus 2 bu gandan ki bu x'imiz bu taraftaydı. E, 2'den 2'ni ayırsak x'in 0 bula. Hakikaten 0'da koyup kuramız. Ha, dinlemenin cevabı 0 iken. Demek x'imiz 0 iken. Bizler 6. sınıf 6. sınıf sakkizinchi bobini tugatdik qolgani geometrik narsalarga bog'liq bo'lgani uchun bu hozir matematikaga qo'shmadik bu narsani bobimizni tugatdik agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa layk yoki dislayk bosib kommentariyalar yozishni unutmanglar video oz bo'lsa ham foyda tegdi sizlarga degan umiddaman va ko'rishguncha xayr